Bienvenidos a este tutorial donde les voy a enseñar a detectar datos faltantes en un dataset y a reemplazarlo. En este caso los numéricos los vamos a reemplazar por la media con una función miam de, eh, de R y los categóricos por la moda. En este caso la moda tenemos una función eh, que ya tengo por defecto de R que es moda. La voy a ejecutar y vamos a tener eh, la función moda para obtener los datos, la moda de los datos categóricos. En este caso tengo eh, un dataset llamado datos perdidos y vamos a leerlo ok voy a leerlo con datos y voy a hacerlo simplemente con read csv voy a decir datos perdidos csv eh, me trae una cabecera es correcta en este caso y viene separado por una coma en este caso Vamos a leerlo, los datos, tiene 27 objetos y tres variables. En este caso tengo en las tres columnas income, font type y card type. Eh, vamos a decir que en este caso tenemos un espacio en blanco que debemos rellenar con NA para que sea detectado como un valor faltante de R en este caso ya eh, en income eh, ya tiene por defecto el NA y en este caso a veces vienen los datos que dice no soportado o no registrado o no cargado eso lo tendrías que reemplazar en una, sentencia llamada na.strings y si en caso de que ese dato que tú quieres eh, dice no reportado él te lo va a colocar como na para contarlo como un na y eh, vamos a decir que en este caso tengo un espacio solo los espacios en este caso lo voy a dejar así para que me lo convierta eh, <clears throat> directamente a NA como lo pueden ver en este caso me lo convirtió a NA en este caso en Fontai, en la columna Fontai tengo 2 NA y aquí 2 NA por lo cual si tuviéramos demasiados datos la función para saber cuántos datos tengo ¿Cuántos datos faltantes tengo en una columna? Sería sum, sumar los datos faltantes con isNA, es faltante o isNA. Y voy a pasarle el parámetro o la columna, income en este caso, y me va a decir dos, dos datos faltantes. Voy a decir sum eh, isNA, isn.a, datos, eh, vamos a decir el font type en este caso también tiene dos y en la otra en la otra columna sería datos.cardtype en este caso no hay ningún dato faltante como lo podemos observar de este modo en este modo lo podemos observar porque solamente tiene 27 registros pero ya eh, cuando tengas más registros tendrías que utilizar esta función para saber cuántos datos faltantes tienes en este caso Debemos identificar el tipo de datos que tenemos. Solamente tenemos income, que es de tipo numérico, por el cual estos NA van a, ser reemplazados por la media. Y aquí en estos datos eh, categóricos, estos NA deben ser reemplazados directamente con la moda de, este, de esta columna. ¿Cómo lo podemos hacer? De esta forma. Para los datos categóricos vamos a decir, vamos a decir eh, media. Eh, <clears throat> <clears throat> Eh, income vamos a asignarle un mío datos eh, sabiendo primeramente que debemos limpiar nuestro dataset lo podemos hacer de la siguiente forma primera opción es eliminar los eliminarlos de esta forma es decir na omit omitir todos los na y hacer un datos eh, enviarle el parámetro datos o el dataset datos y podemos hacerlo de esta forma nos va a quedar <clears throat> eh, vamos a asignárselo a datos limpios y vamos a, ver los datos limpios y me dice 23 objetos de 27 que tenía y aquí podemos ver que no hay ningún eh, tipo de NA en el caso de que tengamos demasiados datos y nos va a afectar el análisis de, los datos al eliminar todos los datos faltantes, tenemos que irnos por la segunda opción, que es reemplazar. Esto casi siempre se ve en el análisis exploratorio de los datos y es reemplazar los datos perdidos por su media o su moda correspondiente. Vamos a hacerlo de la siguiente forma, que es obtener la media, voy a decir una variable media, eh, income, voy a decir lo que tiene, eh, lo que tiene datos eh, limpios, porque no puedo contar los NA para sacar la media, y voy a decir, primero que todo, la media de los datos limpios, datos limpios, income y vamos a tener una media de 578.26 por lo cual voy a redondearla para poder asignarla voy a decirlo de esta forma y en este caso voy a reemplazar en los datos originales eh, voy a decir eh, lo que tiene datos originales eh, donde esté un dato perdido donde esté un dato perdido en datos.incom asignele lo que tiene la media.incom en este caso sería de esa forma. Y lo podemos hacer de esa forma. En este caso podemos verificar que ya me los eh, ya no tengo ningún dato perdido en la, en income no tengo ningún dato perdido y vamos a proceder a hacerlo con un dato categórico que es, es, es lo que tenemos en en lo que tenemos en font type tenemos dos datos perdidos los cuales vamos a reemplazar y voy a utilizar eh, la moda voy a decir moda font type asigne lo que tiene moda que es la función moda que yo tengo en este caso moda voy a utilizar datos limpios para que no me acepte los NA voy a utilizar eh, font type en este caso ya me obtiene la moda y voy a decir que datos en los datos originales en el font type pues asigne a lo que tiene los datos perdidos así <clears throat> asigne lo que tiene moda y de, esta forma vamos a estar limpiando en este caso eh, ya limpiamos este dataset de una forma eh, eh, muy sencilla de hacerlo y cuando tengan 10.000, 20.000 datos lo van a poder de hacer de la misma forma ya que voy a utilizar la moda de los categóricos y la media de los, eh, de los numéricos para poder limpiar ese dataset. ¿ok? En este caso, eh, les invito a que se suscriban para eh, este tipo de, de, videos o mejores y compartan el video y en la descripción les voy a dejar el código para que pues practiquen de la forma más correcta posible y también les voy a dejar lo que es el archivo eh, datosperdidos.csv para que pues practiquen con este código y hasta la próxima.